今天来跟大家介绍的是 Join Cloud，如何透过 Line 进行手机警报推播的设定。第一步，请确认您的企业 i d 企业 i d 可以在产品附赠的操作说明书、企业识别码的栏位中找到，也可以在 JSC 产品内部找到，可于两处查看。确认 ID 之后，请开启九的电子官网。 在首页选取 Join System，点选之后进入以下画面。左轮下滑找到 Line Email 警报推播，点选申请 Line 推播。点选后进入以下画面，输入前面确认的企业 ID，接着输入您 Join Cloud 的密码。若无更改者，预设密码为六个零。接着输入您常用的电子信箱，我们会将 Line 推播相关设定资料寄至您的信箱。输入完毕确认后，请按送出。 接着，请打开您的信箱收信，信件标题为“九的电子通知服务”。若收不到信件，请确认您的热色邮件箱，或在刚才的网页设定中输入另一组信箱测试。打开信件以后，可直接点击连接，扫描 QR code 来设定。您可以选择单一 line 账号接受通知，或是建立一个可接受通知的 line 群组。若只需要一个单账号的通知，在点击信件连接并登录 line 后，请点击。 透过一对一聊天接收通知，接着点击同意并联动。成功设定后，当异常警报发生时，系统会及时透过 LINE Notify 进行讯息通知。若您需建立群组通知，请先退出该设定。正常于 LINE 桌体中建立一个新的聊天群组后，再重新点击刚才信件中的连接，或是扫描 QR Code 进入设定画面，接着就可以选择刚建好的群组。 一样选择同意并联动，完成后 Line Notify 会跳出讯息表示联动完成。你邀请此账号至群组中等讯息。你在于新建立之聊天群组中邀请 Line Notify，已完成 Line 的群组警报设定。以上就是 Join Cloud Line 警报推波设定。有任何问题欢迎留言，也欢迎来电及时洽询。我们下次再见喽，拜拜。